Во рамките на различни програми за размена на професори, странски предавачи денес беа гости на Угада, а пред студентите од неколку студиски програми одржаа предавања. Професорот Јовица Васин од Нови Сад, Србија, одржа предавање пред студентите на Земјоделскиот факултет. Професорот Васин е визитинг професор на Угада веќе втора година поред, а станува збор за еден од најголемите експерти за педологија и сродните науки. Нам ни е чест да го имаме како визитинг професор доаѓа од институт кој е еден од најдобрите на Балканот, а може и пошироко. Станува збор за институт во Нови Сад со кој имаме многу добра соработка и ни имаат помогната во многу сегменти, истакна професор доктор Рубин Голабовски за време на презентацијата на професорот од Србија. Предавањето се однесуваше за педологијата и сродните науки, а студентите имаа можност да се запознаат со искуствата од оваа област во Србија и истражувањата кои се прават таму. Од Турција Турција денес на Угада беше гостин и професорот Денис Инеп во рамките на програмата за размена на професори Мелвана. Професорот денес е пред студентите од студиската програма по биологија, но предавање во наредните денови ќе одржи и на останатите студенти од земјоделскиот факултет. Професорот од Турција зборуваше за екологијата и за еколошката средина на рибите и најновите научни достигнувања во оваа област.